Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a probar un juego de los llamados casuales. Se llama Smash, está en Kickstarter, busca financiación y se puede jugar con el Oculus Rift y el Razer Hydra. El objetivo, pues destruir una serie de piezas de fruta que nos lanzan con nuestras propias manos. También disponemos de algunas armas y bueno, ya podéis ver la mecánica, a ver qué os parece. Pues esto es Smash. Ya veis que de momento empieza muy suave, una frutita de vez en cuando. Tengo que deciros que lo he probado antes con el monitor, en lugar de con el Oculus Rift, y lo encuentro mucho más difícil. Porque parece que con el Oculus, al ser, en 3D, es más fácil ver la posición exacta en el espacio de la fruta. Con el monitor, pues sí, la vamos viendo cada vez más grande, pero realmente aquí notamos cuando está a punto de darnos. Así que pues es un tipo de juego casual que se puede beneficiar bastante de, Locurus. Oculus. No siempre vamos a estar pegando tiros en Doom. Entretenimiento para toda la familia. Ahora espero que, que nos den algún tipo de arma, porque ya uno se cansa de dar manotazos. Ya empiezan a venir con más frecuencia y ya se va haciendo más complicado. funciona muy bien, la verdad, la percepción en 3D de la posición de, las flotas. Una katana. Ya me falta el chándal de Kill Bill, aunque no me siente igual de bien que a un Pero es... es fácil, la verdad. Se aprecia muy bien el efecto 3D no la podía coger, creo que era una espada de luz de Star Wars. Combate de hábito pues, por aquí, poco a ver derecha. Mm, lástima. Ah, aquí está. Bueno, ahora sí que a dos manos. Ya lo que ocurre es que empieza a ser un poco agobiante, porque ya caen tan rápido la verdad es que es un juego que, puede llegar a ser adictivo. Sobre todo en familia. No sé si algún tipo de, de modo, a ver si puedo. También tenemos armas de fuego. bueno pues no se apunta mal, ¿eh? Me sigo quedando con la katana, la verdad. Bater de Bueno, a ver cómo se le da el quistante, pero la verdad es que es, entretenido. ¿eh? Se gastan las balas enseguida. Y ya no sabes ni por dónde te viene. mejor la masacre que tengo aquí delante por todas partes. Ahora se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. 779.500 puntos. Pues no está mal. Pues Supongo que la versión final tendrá bastante más variedad de escenarios y de modos de juego, pero bueno, pues ya lo veis. Un juego entretenido, divertido, al que puede jugar cualquiera. Y os digo que, está muy bien el efecto 3D a la hora de, de golpear la fruta. A ver. No, <laughs> ya no baja. Si baja, sí. Bueno, pues hasta la próxima.